aqui. Modo escondido. Oh yeah, baby. <laughs> Nossa, muito ruim, velho. Muito ruim! E vamos começar mais uma partida aqui. Acabei de entrar no sala. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu sou muito ruim em tudo. Eu sou uma música. E eu sou muito ruim. Porque meu computador é ruim, é bugado. O jogo buga. Eu bugo. Nós bugamos. Aqui em casa buga. E eu tenho uma casa ainda. Por sorte. Todo lado no barraco. E... Vamos jogar, né? Vamos jogar. Eu bicho vou pegar, porque hoje eu ganhei 24 likes. Mas eu não gravei, porque tava tão bom sem gravar. Porque quando grava, buga, mais É, buga, mais. Então... Então vamos ver aqui o jogo e só tem ele vivo. E todo mundo já, já sabe. E ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Uma ali já morreu. Seis. Gente, ele vai conseguir. Eu acho que ele consegue, né? Acho que não. Nossa, ele vai conseguir. Agora, agora eu sinto que ele vai conseguir. Corre, corre surprise, motherfucker. Não, filha da puta, cuidado. Caralho. Ah, agora fodeu, mano. Caralho, esse cara correu demais. Lixão feio. Eita, já sou humano aqui, ó. Já começa com, como humano. E como terá 20, não diminuiu ali, Porque, é, então, travou, né? Caralho, que, que arma é essa? Não sei, não sei porquê. Caralho, tem um filho da puta ali. Eu estou muito lento, mano. Caralho! Cadê, filha da puta? Caralho, estou muito lento. Péssimo, filha da puta! Caralho, gente! Filha da puta, não fica pulando em cima de mim, não, caralho. lá, né? tem 10 aqui, meu Deus, eu não sei mais. É é? Ah, eu vou pegar outro. Foda-se. Pega esse filho da puta aí. Pessoal, tem muita ainda viva, pessoal. Está cheio de noob aqui. 8, 7, 6, 5, 4, Three, Three two, one. one. Essa cadeira tá muito... Ah, mentira. Como assim? Tinha isso aqui? What the fuck, mano? mudar as coisas agora? What the fuck? Pessoal, calma. Caraca, o que tá fazendo? Porra! Caralho! Caralho, não, não, filha da puta! Mentira, puta, mentira! Eu atirei... Eu tô atirando filha da puta, mano! Não morre não, caralho. Eu tinha feito 5 kills. que eu ficar aqui. Pronto. Com certeza eu vou morrer, eles vão me encontrar. Tipo assim, eu vi uns oito objeto. Consegui matar três só. Aquela... Essa arma aí é muito ruim. Será que dá pra tocar? Não dá pra tocar agora. Espero que ninguém me ache que já morreu um humano. 7 contra 9. Acho que eles estão com cal. Não sei. E... Ah, filha da puta. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mas eu já sabia, eu já esperava mesmo, né? What the fuck, mano? Caralho, esse lugar é legal. Fudeu, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, mano. What the fuck? Caralho, falta um. Falta não sei. Deixa eu ver se consegue ver. É, dá pra te ver aqui, João Amigo. A melhor você ficar atrás do barril. Se eu fosse sniper, pegava nele. Eu tô né, com a arma que mira de longe. só dava uma daqui, ó. 3, 2, 1 Eu não quero ser o sniper. Eu não quero errar o especial, eu quero matar muito. Eu posso trocar de ramo, por favor? Eu não posso? Caralho, o que era? O que era? Eu quero saber o que era. Caralho, estou tá muito pesado. What the fuck, mano? Eu vi alguma coisa aqui. Caralho. Agora eu já sei. Nine, eight, seven, six, five, four, four, three, three two, two, one. Filha da puta. Ah, agora, agora, agora, agora, agora. Caralho, mano. O cara tá tirando não sei, mano. volta um Nossa, tá muito bom. Usar 5 estrelas rápido. Ah, puta que pariu, né? Sai da minha frente, que eu não vou pular não. Gasta nós dois aí, o pau come. Caralho, mano, sai tá da minha frente. 아, 잠깐만. Não, não! Não, não, filha da puta! Ai, caralho! Eita, eu quero, quero frango. Sai da tá minha frente, filha da puta! Tá Até <laughs> aqui. Muito bom. da sua cadeira tentando esconder em mim. Oh, boy. Ah, estão vindo pela... Ah, fudeu. O cara já morreu. Tinha oito, agora tem sete pra procurar. Porque o cara morreu, né? nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Caralho, escolhe logo. Aí o frango lá, o frango não foi. Eita! aqui... Dá pra me ver? Não, não conseguem. Isso mesmo vai atrapalhando aí. Enquanto eu estou aqui. Ai caralho, volta o corpo. Ah, fudeu, mano. Fudeu! Ah, não, não, não! Ah, vai tomar no cu.